عروسی مبارک مبارک مبارک عروسی مبارک مبارک عروسی مبارک جنت المبا مبارکی تماشای جنت المبا مبارکی تبارک ندی و با برا کی کرد و آمین برا کی کرد و سعی شود میگن گنزت شانی یم توی مبارک سبر یم توی مبارک سبا خوشبخت و گروز خانی یم توی مبارک سوار یم توی مبارک سوار سعی شود مید گنزت شانی یم توی مبارک سوار یم توی مبارک سوار خوشبخت و گروز خانی یم توی مبارک سوار یم توی مبارک سوار بین سب زنجیر پیوند و کند مواست Boynu savsancir bir var Aç goya uknet مواز هی سعی شد دید گنز چانی یم توی مبارک سوار یم توی مبارک سوار هی خوشبخت بود گروز خانی یم توی مبارک سوار یم توی مبارک سوار هی تا قیامت یاری جانی یم توی مبارک سوار تا قیامت یار جانیم توی مبارک سبب سعی شود میدگن زد شانی یم توی مبارک سبر یم توی مبارک سبر خوشبخت و دوزخانی یم توی مبارک سبر یم توی مبارک سبر خوشبخت و گروز خانی یم توی مبارک سبر یم توی مبارک سبر مبارک شبی شادی مبارک مبارک خانه ها بادی مبارک مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه ها بادی مبارک عروسی ما عروسی نازنین است مبارک این شب شادی مبارک مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک میانش باریک و ابرو است مبارک این شب شادی مبارک مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک خار باشد مبارکی شب شادی مبارک مبارکی شب شادی مبارک مبارک خانه ها بادی مبارک شب شبا سعادت یار باشد مبارکی شب شادی مبارک مبارکی شب شادی مبارک مبارک خانه ها بادی مبارک مبارک این شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک عروسی ما درختی ارخوان است مبارک این شب شادی مبارک مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک جوانی جوان است مبارک شب شادی مبارک مبارک شب شادی مبارک مبارک خانه ها بادی مبارک مبارک شبی شادی مبارک روی ما گذر کن ای سو به حال ما نظر کن در ظلمت شب تنم بفرسون ای یارب شب ظلمتم سهر کن در ظلمت شب تنم بفرسون ای یارب شب ظلمتم سهر کن بادی سبب بگو بیارم بر کشتای خشت نگذر تو اگر کشته شدم به داغی حجرت خود را بر تقیه حسه پر کن به حال ما نظر کن در ظلمت شب تنم بفرسون ای یارب شب ظلمتم سهر کن در ظلمت شب تنم بفرسون ای یارب شب ظلمتم سهر کن بعد چونم رسی به مقصود نام در کشوقی سموخت سر کن ای آفیز اگر دوای وصل است برخیز جاب و ترک سر کن شام کوی ما گذر کن ای سو به حال ما نظر کن در ظلمت شب تنم پرسو ای یارب شب ظلمتم دلم سبزمون دلم دیرم سنتم سلم گوه سلمه ما دیانیم بخه زدم ممو دلم تو عشق علمه ما دیانیم Mon modèle à la mer, ma Santa. ما رسد شای من آمده شای من آمد پادشای من آمد هی امشب چه خواب دیده شاد در آمد خانه شاد در آمد خانه چشمانی شامستانه هی بالای گل غلطی دیم شاد در آمد خانه شاد در آمد خانه شاد در آمد خانه چشمانی شام استانه به با مه به هر دو جای آمد خانه شاد در آمد خانه چشمانی شامستانه استانه گبرازنه با خوججان جان در آمد خانه اوسي منزلي ليلى نتضاني ونمان ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى جگری گرمی سارا نه تو دانی و نه من لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا گشت گشته سخنت وان گفته لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا ارزش خون زلیخا تو داری و نمان لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا هوسي منزلي ليلى نتداري ونامات ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى جگری گرمی سارا نتداري ونامات ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى آسمان گفته لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا هر سه شیخون سلیخوانه تو داری و نمر لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا باله هوسی منزل لیلا نتداري ونامان ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى جگري گرمي سارا نتداري ونامان ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى با بلرزان تا یاری جانانمه با جنبان بلرزان تا یاری جانانمه اشارای چشم ترا خدا میدانمه اشارای چشم تره خدا میدانمه قدت گلمه ماند قدت مایی را پیرا گشتن کای دادی سرگایی را ای هرگای بپوش کرده این شایی را ای دیوانه کنی عاشق سرایی را بجنبان بلرزان قدتا یاری جانانمه اشارای چشم تره خدا میدانمه اشارای چشم تره خدا میدانمه بله امروز فصل بغار عجبم گیل خوش روی دیارت عجبم گیل اوز فصل بغار عجبم گیل خوش روی دیار عجبم گیل قبول عاشقی خگل هدم دنیا بیته نال زار زار عجبم در گیل نال زار زار عجبم در گیل اوز پس بغاره گره خراب و گره مستانه هم درد و دوای تو مرا میکشد در این جوانی در این ایام گل جب و جفای تو مرا میکشد جب و جفای تو مرا میکشد چشم سیای تو مرا میکشد ناز و ادای تو مرا میکشد شیرین شیرین نشی رقیبان کاری خطای تو مرا میکشد هرگاهی پیشی رقیبان میروی تک تکی پای تو مرا میکشد پای تو مرا